Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous montre une de mes techniques préférées, les transferts d'images sur bois. Pour faire ça, on a besoin d'un support en bois, une photocopie imprimante laser, transfert d'images, peinture acrylique blanche et toujours des outils pour bien travailler. Avant de commencer, bien bien dire ce qui dit les fournisseurs. Et euh, je vais rajouter euh, quelques couches en plus des produits. j'ai Des trois couches, j'en fais six. Comme ça, mon papier plastifié, il est bien épais, bien euh, facile à travailler. Et je suis sûre de ne pas l'abîmer. Et on va commencer le travail. et je laisse bien sécher minimum 24 heures. Pour ce qui concerne le nettoyage du pinceau, c'est avec un petit peu de savon de Marseille ou liquide pour la vaisselle. Et maintenant, on va préparer le support en bois. Vu que cette partie elle est pas lisse, je vais utiliser la partie arrière je vais faire deux couches de peinture blanche acrylique. Je laisse bien sécher entre une couche et l'autre et ma étoile et est prête pour les transfert. La première couche, elle est sèche. On voit un petit peu encore les veines du bois. On va faire la seconde couche. S'il faut, vous en faites même une troisième. Maintenant, on peut procéder à élever les papiers et garder que le côté plastifié. Si vous avez un pinceau éponge, c'est très pratique, autrement vous pouvez faire simplement avec les mains. on laisse bien sécher sur un torchon car euh, si vous le laissez sur euh, du plastique ou du papier, il va coller. Ma pellicule, elle est bien propre. Si vous avez encore des restes de papier, vous pouvez euh, la nettoyer encore une fois, même encore deux, il n'y a pas, il n'y a pas souci. N'hésitez pas à faire quelque chose de bien propre en dessous des visage. Maintenant, on peut procéder au collage. C'est important d'avoir toujours un marge de papier. Et on va coller toujours avec les transcrits sur les supports petits, c'est plus facile ne euh, pas faire de boule d'air. Sur les supports euh, plus grands, euh, il faut vraiment faire bien attention. Je suis très très contente du résultat, c'est ce que je voulais. J'espère de vous avoir euh, donné plein de bonnes idées et surtout à très bientôt avec euh, Arobi. Ciao